ilon masalasi mm, shariatimizda harom qilingan go'shtni o'zi harom qilingan hayvonlardan hisoblanadi bunga dalil sifatida mazhabimizdagi eng mo'tabar kitoblardan biri imom kosoniyni alauddin muhammad abu bakr alauddin kosoniyni badayus sanoiy kitoblarida ilonni e, va yuharrimu alayhimul xabais oyatini alloh taoloni dalil qilib bu kishi aytadilarki alloh taolo qur'oni karimda alloh taolo bandalariga habis iflos narsalarni chirkin narsalarni harom qilgan deb degan oyatni keltirib aytadilarki mana shu haboif degani chirkin narsalar e, iflos narsalar joizmas narsalarga qurbaqa kiradi deganlar e, saraton kiradi deganlar qisqichbaqa kiradi deganlar va ba'zilar uni qurbaqani badanidagi bir narsani olib muolaja uchun davo uchun ishlatar ekan o'shani so'ralganda nabiy alayhissalotu vassalom demak uni e, o'ldirishdan qaytarganlaru lekin uni yeyishdan man qilganlar ya'ni o'ldirmanglar uni lekin yemanglar yeyish mumkin emas deb rasululloh alayhissalotu vassalom aytganlarini dalil qilib keltirganlar yana nabiy alayhissalotu vassalom bu borada so'ralganlarida u kishi e, ilonni habisatun minal habais ilon ham o'sha e, iflos halol bo'lmagan hayvonlardan bir hayvon degan ekanlar shuning uchun demak e, ilonni <clears throat> go'shtini halol deyish harom narsani halol deyishga o'xshab qoladi shuning uchun ilonni go'shtini halol ham deb bo'lmaydi uni iste'mol qilish ham joiz emas ayniqsa sog'lom odam hech qanaqa bir nimasi yo'q faqat hozir savolda so'ralgandek erkaklarning e, qanaqadir muammosi uchun iste'mol qilishi kerak ekan deyishligi ma'siyatni gunohni haromni halol deyish bo'lib qoladi alloh asrasin bu juda yam katta e, gunoh bo'ladi agar buni juda yam halollikda uzoq davom etsa alloh asrasin iymondan ajralib qolishi mumkin bir kuni e, hazrati ali roziyallohu anhuni o'g'illari hasan bin ali roziyallohu anhudan imom husaynning akalari imom hasandan so'rashdi ilon bilan tipratikonni yesa bo'ladimi yoki qanaqadir dori darmonning tarkibida ilon bo'lsa o'shani bir tabib ruxsat bersa iste'mol qilsa bo'ladimi deganda e, u kishi aytganlarki yo'q dedilar halol bo'lmaydi dedilar mana shu kabi narsalar demak ilon sho'rvani halol emasligiga dalil bo'ladi vallohu alam bissavob